otra ahí le vemos fijando, fijando el rumbo. No perdió la posición en ningún momento en ese primer duelo. Hola, buenas tardes. Mm, un vaso de agua fría, por favor. Mm, nem értem. Do you speak English? No, no, solo español. Elnézést, nem értem. Pohár hideg vizet kér. Ah. Hablas español? Sí, estudio español en la escuela de Baño Julia. Me llamo Sofía. ¿Y tú? Hola, me llamo Pedro. ¿Qué haces aquí? Soy español, soy estudiante de Barcelona. Muy bien, pero ¿qué haces aquí? Hoy es el partido de Barcelona. No me digas, yo también soy fan de Barcelona. Ah. ¿Te puedo invitar a una limonada? Sí, que limonada es Ramam. ¡Qué buen partido! Solo a los aficionados. Pedro, está mi dinero. Acos. Pedro, Hola. Hola. Hola. Mira, mira, mira, mira. ¡Gol! ¡Qué bueno que ganamos! ¡Sí! Chicos, os invito a Barcelona este verano. Vale, vamos. Gracias, gracias. Chicos, no lo puedo creer. En casi tres horas estaremos en Barcelona con vosotros. Aquí os estaremos esperando, en el aeropuerto. Sí, yo ya tengo aquí las entradas para el partido de hoy. Tengo tantas ganas de verte, Sofía. Yo también.